Então meus parentes, aí no segundo dia aqui na Holanda, é, na parte da manhã nós tivemos aí essa primeira reunião nossa com o parlamento holandês, onde que tivemos tanto partido de direita quanto de esquerda, demos o nosso recado sobre o nosso objetivo aqui na Holanda. É, na, sequência, na sequência dividimos o grupo aí para que é, seguíssemos com a nossa agenda, que foi com o ministro de Relações Exteriores e uma entrevista aí da qual participei. E na sequência nossa missão aí era encontrar o ministro-presidente aqui da Holanda para que a gente falasse para ele sobre alguns principais pontos que contribuem aí para as mudanças climáticas né? e, e também aí para a gente falar que hoje a Holanda é o maior importador de soja do Brasil, é o que mais traz soja lá do Brasil e a gente sabe que não fica somente aqui, mas vai para outros países. Ela também é exportadora também. Ela é tanto importa quanto exporta. E isso é um risco aí para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. Então a gente falou para ele aí tudo sobre essa situação e essa questão aí que eles precisam rever a política econômica deles. Essa, essas importações da soja brasileira, elas implicam aí principalmente na questão de demarcação de nossas terras lá no Brasil. E muitas lideranças, muitas crianças, muito veneno, muito aí o agrotóxicos em territórios indígenas, isso aí nos afeta é, diretamente. Muito assassinato de liderança. Então o que a gente a nossa campanha que segue aqui, sangue indígena nem uma gota mais, é isso que eu passei e falei e cobrei do ministro-presidente, que é o que tem maior função hoje aqui dentro da Holanda, de rever a sua posição política e rever essa importação de produtos brasileiros. Thank you.